nós vamos fazer assim bem, tentando me converter, diz amém Essa é bitch impede que outras me amem lugar no meio aqui desaparecendo comigo, Ela tá fudendo minha cabeça. Melhor ela fudendo minha tristeza. Melhor ela fudendo minha tristeza. Melhor ela fudendo minha tristeza.